Oh, good morning, sì, qui sono le 11 e 9 minuti. Quando dico in questi casi, certo, non proprio mattina prestissima, mattinata inoltrata, ma comunque mattina. Mister, master, maestro, o oh, semplicemente... Oh, semplicemente David Lynch. It's uh, March 17, uh, 2022 and it's a Tuesday here in Naples. Uh, uh, cloudy mo middle morning, cloudy morning, um, but very still right now, 64 and 4 Fahrenheit around 18 Celsius. And this means that uh, non è quella isn't that they really really really really cold like in this days in this period. In fact, uh, io credo che um, we are going eh, we feel this spring atmosphere and uh, tra, resto, tra due o tre giorni sarà primavera, tra tre giorni quindi fa comunque diciamo, fa, diciamo, abbastanza caldo, leggermente caldo però io invito sempre a vedere il mio video sul freddo che ho fatto scorso dicembre per capire quali sono le due pratiche che utilizzo per cercare non di vincerlo, perché è impossibile, ma quantomeno di combatterlo il freddo. E questa cosa la dirò fino a sopraggiungere la primavera, cioè praticamente tra qualche giorno. Sì, per quanto concerne il video sui pensieri, lo faccio sempre separato da questo nel caso vi interessa, quindi occhio. Sì, anche se non credo che eh, oggi lo faccia perché devo caricare dei video di pensieri di ieri e l'altro ieri che per fatto di tempo sono riuscito a caricare che quindi li unirò in un unico video che credo varranno come pensiero appunto del giorno. Oggi dico solo che eh, il 17 in genere si dice che, almeno qui, non so se in altri paesi, il 17 è il numero della sfortuna anche se quando associato al venerdì, quindi eh, da questo punto di vista non ci troviamo perché è solo il numero, fosse stato domani si sarebbe dovuto parlare di venerdì 17. Curioso, piacerebbe sapere se anche in altri paesi è così oppure se è solo un fatto italiano, qualcuno nel caso me lo scrive nei commenti. Anyway, I see and you all just see from the window. I think um, that this afternoon the temperature potrebbe scendere, potrebbe salire, potrebbe, potrebbe mantenersi la stessa, non lo possiamo sapere. Non siamo certo dei maghi, but uh, with this atmosphere it seems that uh, this afternoon we aren't going to be enjoying those beautiful blue skies and golden sunshine, but uh, io non mi fido, vedremo più tardi, vi aggiornerò poi nella descrizione potrebbe sia venire il sole, potrebbe sia non venire, ma in this moment seems that no. Of no, but we'll see. Come dico la mia frase calda, ovviamente le cose possono sempre cambiare da un momento all'altro, but solo e we will see, infatti we will see. Said this, so, from the mythical window with the color of the curtain, non proprio bellissima, comunque ha all'inquadratura, l'inquadratura, questa luce, comunque bella. And eh, it's green roller shooter behind me on the top, not visible in fact in the shot. And finally, from a mythical keyboard Yamaha DGX 640 IPG 625 Ever, a great day in all the people follow the channel riporsi, un saluto davvero a tutti ci vediamo al video pensiero nel caso lo faccio ma non credo come detto all'inizio o domani